ngende ku somero ngeza kugamba abasomesa njya kuleta sirija kuleta sente bagobya abaana bonabo baabagala sente okitegeera mama mm, nabanja nsoma munyambe <laughs> munyambe abaana bange badde ku somero omusajja onasasula sente zange <laughs> minisita nabanja nsaba nsaba munyambe mama fiina nsaba munyambe abakyala bannange <laughs> Ah, nga ne bagamba nti ah, mu mbeera ey'ensonga eye entertainment se ebisinga mubamu essanyu mubamu ennaku naye olunaku lwaleero oba oliawo omukyala gwe ndi naye omulaba alabika okuba nga ate munyirivu oba nga talina nnaku ah, emulabika naye wemutunuulira olaba amaziga agamujja naye tomanyi lwaki akaaba nyabo tusaba otweyanjulire abakulaba eri amanya nedeboozi yenze bampita mm. kamila nurjan nurjan ya twalabye ebitambula mawulire nti ah, obanja omukulu pasita jengo andrew um, nti wamuwola ssente era wano ndabako endagaano eno eraga nti enaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'omunaana 2022 um, nansana police station era nga wano ari ah, reference eraga e, ebbanja endagaano ah, y'okusasula ebbanja gye ah, yeewola eh, eribanjibwa era wano wansi nagamba nze pasta nze jengo andrew wekawaala revival church nga ntegeeza bulungi era sikakiddwa muntu yenna ebisigadde ndoozi ojja bijira kubanga oba oliawo nsomyeko ekitonotono naye nga ogamba nti obanja pasita jingo sente zino wazimuwola otya era kyajja kitya sente ezo nazimuwola yali atera kunsaba sente nga mm. nzimuwola mm. biseera ebyo nga ninamuko kasente katonotono mm. nga wansaba sente nzimuwola ngaazizza mm. naye kati ku luno nazimu ezo ate yalemeddwa okunsasula ssente zange kyokka nina ebizibu byange bingi neetaga kulabirira abaana bange nze maama nze taata neetaga twala abaana ku ssomero bizinesi yange yagwa sikyalina ssente kati neetaga mpa ssente zange nsobe kulabirira abaana bange omubanja ssente mubanja miyonzi abiri mu munaana nga woziraba wano abiri munaana point five mm, mm. sawa zino woyogera ne pasita jengo akugamba ki wemukubira ssimu agamba wiiki ejja ajja kumpa sente zange wiiki ejja weetuuka nemukubira ssimu agamba atya wiiki endala eddako hmm. yes ate weomukubira wiiki eddako agamba manyi ki simanyi ngenze mukyalo simanyi ngenzewo atya wiiki endala eddako hmm. so abeera nga postpondinga bwe batywe eh? yes gwayo n'omuzezi omulala ne gugwayo bwe gutyo ng'abeera postpondinga bwetyo bwetyo ate njagala okubuuza mukyala kamira tonaba kuddamu kweddukira mu mbuga z'amateeka ngaera we mwakola eno ndagaano gye mwagikolera ogambe nti omwami ono yansuubiza okumpa ssente zange ebbanga weeriti naye buli wemukubira essimu anebalama aŋŋamba ebitakwatagana nagendako ku poliisi enaasana negezaako okutukira poliisi enaasana ne bamukubira amasimu ne bagezaako omwita naye bwati ate naye bwabalimba mm. eh, nga bagamba jaja nga tajja mm. mazima mm. okusalawo oddukire mawulire dukire mumawulire nfune obuyambi obumala kirabika nemugamba tomanya mumawulire niza ofuna obuyambi obumala ku tivi bana bange batudde bannange netaga bagende ku ssomero ngezaako kugamba abasomesa nja kuleta sente nja kuleta sente bagobye abaana bonabo baabagala sente okitegeera mm, mama nabanja nsoma munyambe <laughs> munyambe abaana bange badde ku ssomero omusajja onasasula sente zange <laughs> Sister Mlabanja nsaba nsaba munyambe mama Fina nsaba munyambe abakyala banange musajja nampe sente zange ah, kati sawa zino yejengo ah, era olunaku nga simukubidde kuba mbaga lyonamba nemukubira ngaatera kunebuzabuza eh, mezi gigwako omwaka gugwako nga olaba myaka guno gwadda nga amunebuzabuza buli kaseera agezako ku postponding okitegeera eh. azirina olwensonga babeera mukyakyazirina yes mm -hmm. ko kati bwoba yeewola sente zange alina zinziriza sente zange nange ngendemaaso n'obulamu bwange abaana bange nsobola okusotolinga amabanja nge nina zonna kuba mm. mm, nange wali obeneewolako sente bamanja bandi bubi bamanja sente mandimuvingathela bagamba ndiyasasula school fees nayo bagamba ndiyasasula sisasula ah, kathi ndizeenkoleji mama nabanja mister munyambe mister nabanja mister nabanja samunyambe mama fie nabanayo Ah, tugenda kubiraku masengo ah, tubeeko byetumubuuza ate era tubadde tusaba atlist era oddeyo eno polisi enansa olaba basobokwako wefoward ayisiddako ah, oba nga kuba ensonga zino basobola zikwasaganya eyindawo bakuba ebibalwa endala oba olyawo esobokuba ngaekwongerayo because kyemmanyi nti pastor jengo Ah, wakolera bamanyiwo tebamanyi gyabeera tebamanyi gyabeera simanyi bulungi nyumba gyabeera ku kyaki gyakolera mm. kati kyemanyira poliisi lwaki tegendayo nga poliisi ensonga zino twalirayo baruwa twagezaako ne bamutwalira baruwa bawandika leta ne bamutwalira ne bamugamba je kyeyakola alina muntu gwe yasindika owa mu kyaki oyo mbu najja ku poliisi n'agamba mbu ajja kujja yes yatandika apo oyo omusajja ku poliisi n'agamba bugambi yes pasta jengo ajja kujja mbusimanyi abadde alazeewa naye agenda kujja next week next week netulinda kyekimu netuddamu netumukubira bwatyo nga wa postponinga nga watera ajja siku neebuzaabuza ate tulabe ah, ensonga ki zatugamba sokuba ngaate